हमारी तो इतनी जरूरत नहीं है खास साहब आपकी आपके मुल्क में एक बंदे ने जहाज लेके आया आपके मुल्क में अटैक किया आपने वो जहाज गिराया आप एक दिन उसको नहीं रख सके एक दिन नहीं रख सके ये ये इनकी असेंबली में आके आपने ऐलान किया तुसी ऐसे ਕਾਬਲ हो तुसी ਐਨਾ की ताडे ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੇ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਨਹੋंने किया जी हम अभिनंदन को वापस कर रहे हैं तो जी वो मोदी का फोन आ गया ये तो इनका हाल है अब उसमें भी अगर ये कहें कि नून लीग का कसूर है पीपल्स पार्टी का कसूर है तो ये अटैक उनके दौर में तो नहीं हुआ ना ये तो इन्हीं के दौर में हुआ है आप रख सकें उसे एक दिन भी